Okay guys, Assalamualaikum Salam PKPB Hari ni pada um, Pada 14 Oktober Kita telah melaksanakan Selangor, Kuala Lumpur Putrajaya maybe tersedak aku Dah laksanakan PKPB perintah kawalan pergerakan bersyarat so ini adalah hari apa timer yang, yang cantik yang sesuai lah untuk kita buat video buat hobi-hobi kita kat rumah ni so aku minat buat video just record lah <laughs> so hari ni aku nak ceritakan satu pengalaman aku semasa aku mula-mula sekali buat youtube aku buat 2016 so buat suka-suka tak ada pun naik sampai sekarang pun tak naik sampai sekarang tak dapat payment kan so kita cuba mengejar impian Okay macam ni waktu aku mula-mula buat YouTube tu aku buat short film tajuk dia Jovana Sekolah um, lepas tu aku aku upload klip dia je Jovana Sekolah of course lah dia cerita tentang agak-agak kasar macam fighting gaduh-gaduh kan so aku upload dia punya clip waktu dia gaduh tu dengan clip besar rokok clip bagi dada shooting semua aku buat kat sekolah ah, macam tu dah jenam kan buat kat sekolah tak fikir apa tak pun undang dengan pakai baju ada rencana sekolah semua kan aku upload lepas 2 hari tiba-tiba cikgu panggil aku dekat tapak perhimpunan aku rasa macam tak ada salah apa-apa lah naik tapak perhimpunan aku kena tampung macam tu aku ah. Lepas tu dia bawa aku pergi masuk ke dalam bilik seni Bilik seni tu belakang Belakang pentas je Then Dia tanya aku macam-macam Dia marah aku Tanya macam kenapa kau buat video ni semua kan Dia cakap yang dadah tu betul-betul Dia cakap aku guna rokok betul Padahal dadah tu just aku guna apa ya? Oh, aku bawa gula daripada rumah. Aku bawa gula aku letak dalam paket besar ni ya. Lepas tu um, Rokok tu aku buat pakai kertas Lepas tu aku balut guna kertas kalau orang Eh kalau kuning Macam tu lah. Lagi kemudian Yelah semua benda tu bukan benda betul Benda fake kan Sebab kita masih tahu lagi undang-undang Takkan nak bawa rokok tu pergi sekolah silap aku aku tak tanya sekolah boleh ke tidak aku nak jalankan shooting kat sekolah ha, itu yang menyebabkan jadi krisis sikit lah lepas tu <clears throat> ok inilah bermula detiknya aku jadi satu kes besar kat sekolah esoknya polis um, jabatan pendidikan dengan PPD datang sekolah panggil aku And then polis, this Okay cikgu aku Aku ada seorang cikgu yang agak tak suka dengan aku So dia Dia dah siap ambilkan satu borang Borang sekolah kawalan Aku tak tahu sekolah kawalan Maybe sekolah Juvana kot Dia dah siap tuliskan nama aku semua Dengan geng-geng aku Lepas tu polis datang then polis Polis dengan jabatan pendidikan Buat orang kata buat rumusan tuliskan semua apa kes-kes aku yang aku buat sekolah tu kan then the last polis ni cakap apa kau nak tahu dia cakap tu bukan kesalahan itu talent so cikgu cikgu cikgu aku semua malu ah malu kemaluan besar kan tu lah pengalaman aku yang agak mendewasakan aku orang-orang orang kata pengalaman yang mendewasakan kita itu adalah first time aku buat short film Just recording guna handphone Lenovo Yang harga RM160 Tak ada lighting Tak ada microphone Ya yeah, Semua sound daripada dalam phone tu Dan editing sampah Aku dah upload Kemudian ah Ini yang aku menyebabkan aku tak boleh nak tengok balik Cikgu aku delete Footage tu cikgu aku delete Delete daripada YouTube The format phone aku dan kosong aku tak ada Tak ada memori sampai sekarang Tak ada kenangan lah Yang tu agak sedih ke lah <laughs> Okay Jangan lupa subscribe Like, komen dan share